un amigo, bueno, él no se fue a Hawái, él ahorita está en Dubai. Tiene un Ferrari. En realidad creo que es un Mustang. Sencillo. Pero... A lo largo de este año y por las recientes experiencias vividas, he a una gran conclusión. Todo en esta vida debe trabajarse, con constancia, con perseverancia. desde luego. El resultado de esto hace una vida única, convierte todo el sentido y la visión de la vida en un auténtico placer. que persevera, alcanza. Ahora vamos por el carro. Primero Dios. No mames, lo saqué hace 72 meses. Son los pendejos de presidencia que se le pasan chingando todo el día. ¿Trabajas en presidencia? Sí, bueno. Sí, soy. Se podría decir que soy el brazo derecho de. ¿Tú? Muy bien. Muy bien. Oye, baby, pero. Me vas a regalar la caja, ¿verdad? esta caja? Sí. Me encantaría regalártela. Sí, yo te la regalaría sin ningún problema, pero... La garantía. ¿La, ¿la garantía, Salvador? Sí. Te puedo conseguir otras cajas. Esta es la garantía de este. Pero bueno, hablando de algo un poco más serio. Mi musa. Ninfa. Ninfa. Mi nombre es Ninfa. Claro. Como sea, como sea. Bonita. ¿Ya pensaste en lo que te pregunté? Lo he pensado. Y... Lo he pensado bastante. Sí, espero que lo hayas pensado muy bien. Sí, Salvador, sí. Mi respuesta es sí. ¿Sí? Sí. <clears throat> ¿Es en serio? Sí. bueno. Esto es ah. tuyo. Me encantas. Yeah. Uh. Yeah. I'm the fucking Fresh Prince. Think my name is Ill Smith. I got hoes from Mayweather. That's just how the kid live. I'm a fucking top player. Porque si el oprimido no acepta que su sufrimiento lo ha ganado por un pecado propio, sino que él sufre el pecado de otro, que es el rico. Y entonces el sufrimiento que sufre es injusto y no porque haya cometido un pecado es inocente, pero sufre. Y entonces ahí puede empezar la lucha y la revolución. That's enough to steal your bitch. <laughs> hey, hit my tree man. I need all this weed again. Blowing blunts of Pakistan. Put me to sleep, I ain't on Zans. I got the world in my hands. my town down on Instagram. De la visión económica de Marx. Mostrar al oprimido la causa de su opresión para que tomando conciencia cambie el sistema. Al final, Salvador. Sabía que no me iba a quedar con nadie que no me diera menos de lo que mis papás me han dado. Mm. ¿Y ahora quién es? Alguien de la oficina, el estúpido del Arturo. ¿Perdió su celular? Le robaron un iPhone, un iPhone 6. ¿Puedes creerlo? El muy idiota piensa que nosotros, por favor, ¿cómo le vamos a querer robar un iPhone 6? Ese pobre gato, por Dios. Y nos hicieron revisiones este el final, ¿no? Nadie sale de la oficina. No. He bringin' gloves in case they case for Prince. If she hot, then I'ma take her lips. I roll her up a couple blunts, that's it. She want me to trick, I ain't a sip. Kicked her out the port, take a sip. Soaring higher than an angel is. Smoking fire where the danger live. My whole life is lit, how can I forget? Went from tripe to rich, I'm the fucking fresh prince. Think my name is Ill Smith. I got hoes Mayweather. That's just how the kid live. I'm a fucking top player. ¿Se lo visitarte? No, ¿vos? Sí, quedarte frío. Top shelf weed flavors. You called Tim with all that hate. no, ya llegó sábado, comienza la felicidad. Llegó domingo, ya, es de noche, ya comienza la infelicidad, empieza la tristeza. ya tenemos que ir bien peinaditos, bien trajeaditos.